Өтөгін болуын ытықтавылақ истәчілер біт, онна көрөчілер біт, тетім чаға үлетін сағалыр бүгін ғымыйын э, 19 күні бәтінсе э, беги студия режиссерская пулька режиссердар Мария Новгородова онна Николай Слепцов микрофонға бастакы түймәккә Эдуард Рудых үлелебен э, иккес түймәккә Альбина Тарабукина мен бириделягым бирине салгы ытыга жон аймак чөл дорубай бул ута бу сударствовыт э, бир сүрүн соруга булар. медицина эггете медицина э, үлэхеттере үрүн калааттаах аняллар бегини үгүс ырыттан араңатчылыылар ырыйдакпытына эмтииллер ол э, сорох ырыны жон бээте билбетиттен бээтин жалагайттан хорох хырынан жон ыаджар олор ортолоргар бар бу венерической ыырги бүгүн биһиги студиябытыгар ылжыттыыллар Тири уонна венерическая диспансер гырытынына э, венерическая гыры диспансерин гырыны э, сәрәтер үлә кабинетын быраа венерической Э, диспансер быраха Альбина Дмитриевна Николаева оны өрсіл бұйгеға үлерен кәлбет бұраз Валентина Васильевна Федорова дарауларын өтекін болдың. Өтекін. Білген э, республика бетігер э, бұл венерическай ғыры көлдір үйті қайдығы, онына чуолан қасастақ жон ордық ғаджарі. Опсайынан Республикага венерическая ырылар атыннык эттакка инфекции, передаваемые половым путем, это простойдук венерические заболевания ырылар, э, баллар, но ғыры олус үрдәтә ден дир сатаммат. Екі тыгыча хүрбекке хыл түмігінен қолы бұрай тем сифилистен олус э, сәрәқтәқ, сыстығаннақ ырыннан, сүз 6 бес кеге ыржыбыта болулы бұта онтон бири ого. Ганареннан ылжи түмүгө эки эки тыгыча хүрбекке хылга 500 сүрбе бир болуллубута онтон уона ого. Ого жетекпене бу саха кахыдин. Бу он ого оғы қолы ыжып боллана 15 он хетте саха гадылы оголор ыжы ыжыбыттара болуллубута. Опсайынан олтаһынан ыры элбэх эти инфекции передаваемые половым путем деңе бүгүнгү күнгө отутча ыры бары биллер. Кихи сыстан ылден сөп. Онны хламидиоз, микоплазмоз, урогенитальный герпес, анагенитальный бородавки ин курдук ырыларынан мега Бихеха республика бохлами диостен ыры ордук элбэх ыджыбыт кихе ахсана дэлбэх кулабыра хетте хүстен таққа кихе. Оғылар эми ыджалар әне гырыларынан оғылар ден 15 17 хаста оғыларға эми булуллалар эмтенеллер бу аспыт хылга иккитгече хүрбекке хылга сүрбе түйе тоғы Оттон быдыл қолыбыра бу үс ыйга иккитгече үс Э, сифилис ырыта э, республика дүнен төрдөн ағыс случай болуллубута гонорееннан ыджы сүз отуталта ити гонорееннан ыджыга колобору бу үсүйгади республика дүнен бие сого ыджыбыта биллер Олтағынан те петим курдук атын ырылар эме баллар ите хлами жуос этилли битин курдук генитальный герпесегинде хити ырыларынан бүгүнгү күнгө холобура үс ыйга он тогуз ого жыбыта болуллубут. Опсанан ите ырыларынан инник улахаттар даганы оголор дага жаллар но сүрүннен ханнык састах кихиге жариден эте манна он агыстан отут тогуз саагардылы опсайынан Хубу хаска орду келбэх ыры булуллар ден. Ер жоннор гаданы, жакталлар гаданы. Онна бу э, ырылар э, ырыларынан кайда ысталлар? Ырыларынан основном төбе яхча хылжыгыттан э, түбе түбэһиэхчэ сылдьыһыттан диэханаада бастагыттан ити билбэт чоннорун кытта мээне кылгас биремэ билсиби жоңун кытта түбэһиэхчэ сысты сыстыаллар диэкэһэп Нада, уанна туран аһыы утагы үлүһүүттен Итерем холучуем баран ол хыттан. Холучуем баран да, бу арглаһын, ити пибеләһин. Бәлерін контроллап Бәлерін контроллап болулардан манны катикселдер де қанада. Онда туран бо қарыстанар тәлері презервативы қайдақ туханы жигинен улакан ороллак те ханада. Аңардас туһаныры бул бу көсө кайдак туһанаргын хаты. Кайдак күн кайдак кети усту башы тогон слизистерге такай бакка устуу кэти ити бырабыллатын улаханга уурбаттан эми сыстыхаллар ханада уанна туран жабы аннанан сыстырыырыылары тухунан били көрүү ыччат тотто тугар вообще нехиленне дотто тугар намгак ханада кайда кыырыттан сысты кайда күмүскени канны кыырылар көрүңдер бал аны симптомнара аны туран туахами кыра сибикини биллен билли биллилер даганы браска медицинаға балыһаға брашасыкыныккыннаада ону туран итирчат тототугар жон тототугар бэйэм тенитен хайбах жон жонтон жон этиитинен жон сөбетинен бу кие колобура табарыстара білер жонноро қайдақ эмтемиттеринен ол кинилер эмтемит эмтеринен Onu kınanlar eti aslaşınıyor. Nay forma diyene ki tiyeller. Hmm. ustuk. Потому что туран кихая кихи кихи кихи организма барта тустугунан кихи кихи иммунитета тустугунан онна кихая тугунан барта же анализ келеннер каян да көддөрүннөр анализ сананнар да анонимный кабинеттен эме бар бу кожбен диспансер жетигер отугар аны туран бу уанна бу э, туақтар ычча төттө наха э, туақтук өйдөбеттер улахаңы урбаттар вообще бу аннынан сыстыр ырыны бу ыры содулун өйдөбеттер бүтехигин түмүгүн бу огото хуак болууга тиредер аны ти дипиекте хоголор төрәһүннәригәр, иринне хо төрәһүнгәр. Бу колобра техламидина ден инспекцияти болезнь дауна, уастара уақ таңлайдара уақ Болуга оголар итинник оголар төрәһүннәригәр тиердер. Аны же бу сүйәктәргә жаллар, итеже әлбе таяқтақ туроскалар жоннор ити хламидина ана суттардактарын өксүлергер көстөр хламидина инфекция диен ә. именно те хламидина инфекция диен ити иккис көлөнегергита кихи сүрүн сустаттарын сиир истеллере мөрттүүр сүрактере гаджар ис органнарытан охогостора гаджар онан ити анынан сыстаргыры бапшия содулан ха үгүс оны жоннор нехилене өйдүак тустаах Олин э, иннек кыра даны себеке бар болла дағаны? Кыра себеке болла даганы бірасқы баран балғыға баран көддөрү қанады Балыхага белген олак киддин даган эти Багданы чижкатри бен спонсор поликлиник тигар. Кейдбек кейіне бартын сурыяллар. Запис бара тұрар. Хасыга да саңартан кеһе сетте часкадыл. Анонимнонна кайда. Анонимна да бар яктар үсө Ол барта. Аны туран куттаны кыбысты олак суак келен. Уонна же Гаджар түгәндәргәр бәйләрен половой партнерларын, ол тәңгә утуйбот, каньоспу кехиләрен тәңгә әмтәнәлләрен ханадылар. Колобра әмтәнини бір күн сағалан, бір күн тәңгә битәлләрен құрдық. Оны валлар абысны ол дядялар кәлән бәйләр әмтәнән халаллар, чөшәләр халан халар, әмгә төттөрү хысталлар. Оннук җөтөттөрү тарыннук. Сыстыһы итин хал бәтә. Бәбәйлер тәхіс. Бәбәйлер төттүр обычно тенелдер. Оны хорох итинник ырылы әтәлләр ди холора. Эрке яка биллер, та жактар өттө. Да. биллимен Ол ен онны билбәккә хаҗан өссә каста кейне. Да, суту сә. Уадна же бу мәне сыҗи кутталлах. Ара ити Карыстанар ити презервативы частный киоскаттан ен частный жонтан аптекаттан ылактарнады үжөй материаллах латекс ден материаллага Onu vallar bile çepçikitin sığınatı çepçikitin anne iti. Eder oğların ha kepsiler. Stalisne rınak Onu da ol ikili üstüyü ketebitçiler ol tuhalabat. Şüveddik aptiyeke genildi kanadı sertifikat dağı. Iti erjonlarga onna jaqtallarga gırı arastan biller diyeti bitçe. Öksün iti aha ganariye kurdu kolu biller жакталар көрдүк биллер ажа эркихиха биллибет асибиките биллибет онно көджан били ырыны таргатыктарын эме оны би анонимный гариболбатак поликлиникага амекелен көрдөрүн юктерин сөп поликлиникага карчыта хук страховой полис онна битти онна анонимка качылах кии барар онна билигинечи ырылар элбактар жибитти ана өссө эмтеммет ырылар баллар бии бу эмтелер эмтенер ырылар тустандан кепсете болар үтүөрөр ырылар онтон холобрайым темметити вич спиттен эти гепатиттерден ырылар олус ыархандыктан эти сылжыгыттан бередега хуохыжыгыттан төбехиях эми ыжаллар каанынан эмие бериллер ити ыры ырылар опсайынан олихин опсайынан бу бопруска нехиленне төрөппүттер эдер жоннор иген бары солталан хин билеллере нада курдук хотя интернетке нахалбах информация бар Оттон э, билигин үле хамна ситарана тутуларга тухтарга ген жоннор келеллер бараллар ата билигин этерге ылы хөмөлөт күнэ көтөр барар буес э, сыджар итинне жон миграцияте оролон ню дединник э, ырытырган итигер итинне же итинне олак туакта сымгета да хуак көрде туақтар кәли бары жонтан баршы серене қанада ити жон э, ити жоннор кытта сыджихы ити жоннор э, виш инфекция да бар кинерге кинерге ти да бар күшке да бар эс гепатит бар кинерге ити жоннор э, оттон ол аннараттан келелергер бактыбай мететинен келелергер конечно бар бербиреккенен келелер манна бартын берберке ол медосмотр кабинеті еркінен баран, ол қайдақ э, ақыл бұттарын кемде білбәп бол. Бұл обра қайдақ көддірінен қайдақ оңостон келбиттеринен Mm. Онан кәлидон ыркытта то хыджи аллакай кутталлакнан баран симбир оны кимде бабан туппат. Онно аллакай хыджаллар. Mm. Ите кәлбит әдәр кыргыттар контакттар үксүләре кәлидон болаллар. Эмтене кәләр җон кыргыттар ди. Онна чите Турцияга, Тайлаңга контакттар баллар. Э, омук хиригер баран бараннар. Омук хиригер баран бараннар онны контакттас биттер баллар билин виш инфекция көрдік нахал бәті, оны эз гепатит нахал бәті, эти эз гепатиттен наха кутталлах, это гепатит, который алнына сыстар, который передается половым путем, эз гепатит. Он лох это леди эти с гепатит лох ты химбир виш инфекция гуддук кидде да он таксы бар. Симбир виш он лох кигенисен тергалы өлөргө тиедден. Бутан, ну коны себе ките гох болла, биллер бет ыры сибикете хух болар өркемге главное кыбыстыня надо Шө баты келен, шө баты браска бартын кырджыгынан кепсен. Онны жети бейем тените. Билгін нахам тенер болулар. Аптека свободны береллер еми кепсетлер даны. Оны бен тебе өтегі хара босқатыланар де олеген. Интернетке барта бар. Аны тух тем бади құлуры атынданы были ырыттан колор инфекциядан бу венерическая дул батак ырыттан кей сыям теннагана ол эме келин тухалават болан калар өссө тугун инфекцияны үйренен калар онтон өссө күйске күйстэхем көстепхана биддеран кайыр олен олус кутталайти барда анализ туох нүңө барта барых табиэгэ стэчүүтериер наушник кытын баалста истекытты алуу истебит алло үйдөгүнө үйдөгүнө мен туйдарова герпес родовирус көрдүк доктор хысталарды кендер хысталары герпес онна род герпес онна родовирус родовирус те аттан тухтен бачык ити көннөрү герпестен араксаллар да этин эветип генитальный генитальный герпестен арахсар. Билигин ити генитальный пин герпестен билигин вообще нахиленне тотуан халбет. Э. Ура генитальный герпести. Ите мес жихиттан сыстыгаллар. Жаван эти эмтените наха улахан күчүмө айдерде хин. Уанна же герпестен ки хич өйдүк үтүерен полностью 100% басколунан бербет. Потому что наха часто рецидив берер. Ага. Э, Герпестен простой бар болар, білі ғозға тымныйдан тақсараға. Аллараннан берілер, еті герпес урогенитальный ден. Э. А герпес вирус керді, уже олық суян қалыр кеген. хыджар болла, де. Оны қанны емет провоцирующий фактор бар болады. де ол Валентина Васильевна терен курдук көбен таккар кемкер диспологола кенники де сырып иммунитета болла да шакратык тымны дактарына онтугайдара син бир герпестера барын биллер да теди ротавирус тен ротавирус тен вирусная инфекция бу манна сыган ок бия кысыган ок онан де респираторная вирусная инфекция онан ити аннанан сыстар ура генитальный герпестен 100% үтөрүүден ким текиме хада гарантия бербет Өсебір істәтчі тұйтар? Алло. Алло, өте күнне. Өте күнне. сандаман жақына. намыла ол өріті бар Солы туға урут хекенне тири еннигер ие тирине Омуктарыта хонтроллуга. Онда я спасымланнар бұрпым бавларга, Я оларга ити Сеп, справка туынан өйдәвәтемә хиг Вот ты ту иелерден справка көрдүгүт то ди. Мгм. Оны иелерден кимде справка көрдүгүт? Көрдүм. Диатез Атопический сен- дерматит, дерматит. А, ите тухтилер аллергия кудук. Аллергия. Тухта Ага. природалах тухта. Уру ди. диетес сенер ол кырдык ити сөпкетте уру себеске сөйүз саңана ти диетес соло чуаха. Акалыта соло чуаха. Э. Билигин атопический дерматит ден. Мгм. Ити, Хеп, конечно, эти наследственно берилер бе олла. Ол ихни теңелерте справка көтбүгүттүт. Ким теңелерте справка көтөбөт только бара санитар. Аймактар гытыгар, ягар, агагар бүлөр кимияка диатез бу бар эте Оны кімде да справка тагалын дебе. Оны да келер балар үлели келер Келер барар үлели кетбет бақтабай, медетнен келбет жоннар барын медосмотр бараллар 100% най. Манны кабинет мен смотра кинлерге же сурук бичик бөгөр ян береллер. Бартынан алсарын аллар. Кинлер аннар аттан келеттерин кытта манны келеннер мен смотр баран бараннар же үлага мақтай метеке бараллар. Ити жөн өсө ити барыта туакка хыжаллар. Көрүүгө стиге. Туна спортсмендер ден спортсмендер тух тен гитарың бите спортсмендер. Спортсмендер Эдержон оскола үрдүкү кылаган оголора бу ырылар тустарынан билехтеринна да опсайнан ырыманнык бар эбиттен. Бу маннык эбит эбиттен, бериллен сөп эбит, онна маннык содулардак дахтен содулун туунан эме билектеринна да. Бастакытнан иккиһинен болны булатыксыны презервативтен, карыстанар мал, мал барын, олус солталы Күн бүгүнгө ол түгенге колобура карыстыр мал ден презерватив эре болур. кыржыгынан Атын токтамал хох. Хэббиги ә, ә, төмәпик мадан төмүктәнәр салгы реклама тохтобул ол студияға студияга бириделәгәм Альбина Тарбукина бирине ытыга. Этәнгә Үді күнен әчілер біт, онына көрәчілер біт, барығытын пенерия күнінен әғірділі біт. Отчыларга себеске кемге пионер оғылар сайынын лағырдарға үлі сынялың лағырдаргар бұхан қатан тақсалар еді. Оттан білген үйерәқ тірелтілері тені бейділен чағынай жон сайынын оғы сынялаңын көгілір лағырда тірелдер. Олортан бір дәстәрә быйыл сүрбе бәхіс сылын айымилақты көлелер, Татьяна Кентьевна зина Салаяр, Березка, оғы лағыра. Бүгін бұл үлетен қамнаһын туынан кепстехпит. Үтөкүнен Татьяна Кентьевна, онна Надежда Николаевна. Үтөкүнен. Үтөкүнен. Бигде истиячлер битигер, күрөчлер битигер. Бу Татьяна Кентьевна эн педагогический үлягын сырдатых бүтін бағарабыт, отчыларга эн ам бастан же үлягын пионер бағатайынан халабытын. Иди қанна жай. Онны кетті. Спасибо. Э, Мен э, магадан бит институтын битер битим хетте хетте хыллакка. Онна э, аммага чакырга распределениенан бар бытым. Онна булана меген ночи тылы албыттара, улахан кластерга, онна пионер бахатайна. Ты чугана же үлен пионер бахатайнан хаглана. Онтан сағаламмыта. Тем более амбага. Ити <laughs> күрдік пионер бахатайттан хагалан күн бүгін Татьяна Кентьевна Березина, Саха Республикатын үйрәғаритін туйгуна, Россия үйрәғаритін бачоттақ үләхіті. Кені сөтчілерге оға сайдытын көгілір бәң аптарскай скулалаға тіңелбәк кебілер. Ага, мен, конечно, ол қойыт арыйдағым де. Тоғын сетті ғыллаққа. Жеті, тоғын сетті бараңын әйгілігер аны лағыр арыяғын. Омық тылын деріңетен өретерге. Да. Бұйыл сүрбе бәйсілін. Үлеледит. Сүрбе бәхис сыла буллағырым сыла болар, онтан боланы үс пандемийны сылларға хайын үлелебетен болғады. Жә туғыз қоғанна қайдақлағыр. Э, булагыр буллагына э, бастакыттан э, харамаңнагыттан тугаты английский языгы тылы диргәтен үйрәти. Оны булана бар эме бұл тогон сетте хыллаха оскола бунар ям барамын күн айы неделяга бесте английский тылы үйрәтеләти бит. Онны булана Рабина Харрис бұл бу Америкада хиҗар как носитель языка Ол бар бас. Бастаған э, үлелеспите. Тесуге. Кини вереппите меген иши буллагыр интернетдик үлет үлелетерге. Ити лагырис кохонун өссө сихили историятын кепсиякпит оттон билген биге икки сыл булагыр музыка онна хореография өттүгер үлелеһәр преподавателя Маржушкова атынан музыкальный колледж преподавателя Надежда Николаевна Варламова. Жена Жерниковна, үлелерге белемнет. Аннык белеммет, беге холобра йөрө көтө оголору күйтебит кетеһебит, быйыл биһиге колледж бит этте 15 саһын э, көрсөр, онна булланы фольклорный салабыт Гаврил Клич колледж авторитет фольклор салата, отут сала булла ахыллы бута. Олиһин болланы бу биһиге музыкальный хореографическай хаясқа бутыгар буллагына музыкальный инструменттер биттен фортепиано, гитара, құмыс. хумус. Оголорунны үйрәтәгәт каянда үйрете бит үйрек өте оны бұл бихи бука бары диен э, долгуя кетехе күйте бит барар арай бул онна өсө эстрадный вокал диен кайысканын олар жирек тыбыт тешуге улан татьяна кенчибинен өссөт жолортон ити омук тылын дириңетен үйрөтерге суруктанбытың билигинде итинник үөренен таксыбыт оголор Оғылыр оғылырыл ағырға келер болулар ди. Оннуге. Ә, бу осколабын деп битер бит оғылар, бұл ағырға хиджі бит оғылар болланы. Келеннер бәйлері тоқ бағатайда болалар, әбітер англискайға үйретер, үшуталда болалар. Вот Антон боланы бұ улаттақтыра декенлер, бәйлерін оғыларында жаа, сетен ағылалар бұл Же, иде күрдік берескі ден оға сайыңы сынелаңын көгілер, омук тылын дириңетен үйретер онна музыка хореография салатыгар угуяр татьянин кентюны березин салаяр лагыра бу олох сотору сезонын арыйыга эһиги билген экранга көрөгүд бу музыкальный хореографической хайскага хуруттарар нөмери телпөн нөмерин онна тылы диреңетен үйретиге каннык телпөннен билсен лагырга хуруттарар бу телпөннери ти эһиха биһиги чугахтан көрдөрөбүт эфир устата бихеха бастан эриен келиэккытын хөп эбетер итилаагырга түлпүн үмернен қытын сөп каннык сезон қас сезон үлелей қасты олақ болуағай бұ берескалағырға. Э, быйыл э, төт сезоны бе э, тоқты бұт, бұланы бұт. Бастықы сезон бұл бұ бәйістілаттан ұза хағалынар. Ой, Бесейін, бесейін бейіттен ұзаға қалынар, 19-ка дері, онтан сразу 19-тан отукка дері уже 2 сезон. Бастықы сезонға болатыллары үйреті біт, 2 сезон мұтығар бұл э, как раз музыкальный колледж э, тоқтары э, уже салайытынан үлелелдер. Білігінде бейі бұл қартысқаға көребіт, оғылар қайдақта құрдық интерегінейдік, бұл ағырғы сынянанларын, кенелер бұл бұйыл өссі Выпыргы ниге өме анал курстара ақықтыра. Ким білемне ғайден ұтча ВПРГ выпыргы үйретеге? Итіне бұ бұйыл меха начальнигынан э, уәхетті сосколаттан үшіге э, үшуталы э, нучатылын она литературатын үшутала Ирина Васильевна Егорова кәлі. Кені боллағына ВПРГ төрдістен ақсыз класска дере оғылары бағалақтары дополнительный үйретеға. хасырды түгер оғылыр оголор күннәгы бу эрисимнәре тугуй каска келелләре, каста хыллары төлөбүрө төһөнү. үһү сорогунан э, бэхэтнэ эти баалаах олорга именно впр бит. я он иккен арга э, үйренен бүттүлер уонна разу эбеттибит отой полноценный эбет Э, туақтах барта первый второй третий барта бар халата санпиткет петтир уже онтон добро олан турабыт онтон болланы эбеккенттен же э, подвижный э, хамсаныла хойнулар коракка күлейдәһин аны була рядышкан парка болла ди бу тохпут музыкальный колледж тарыктык тотогой лелесте ди тахана мен быйыл кинилер тохтарыгар келим желеригер келим наа чүгей бит, ик туаққа тұрар. Кирова 23 ден адреска тұрар. Паркаттыға. Айты паркаттыға. Аны тұрам бұла бұл туақта остановкатан рядышкам. Эти туймада ансамбль дете оны бұлына художественный лицей. Дети, қамсанылақ ойын юкенниттен оғыларыттан полниктан, өсі экскурсияға хүджан, кеға қасқадылы иті жарықтығыды. Кеһе боллахана э, тухта э, полниктара төкке боллар. Ол төккәнтен өссе экскурсия да кинеға, онна паркаға экскурсия музейдерге барат деген барата боллар. Оны алтаға алттан арга дере э, төрпиттер келенлер оғыларны лаллар. Төлебіре төхіне? Төлебіре хүлбет өйінші. Онны барата екі төгіл ахағына, туға экскурсията, туқты музейдері кинета, бүс бүтінді кесер бу музыка оны хореография түгер надежда николаевна кимне үйретехтере қолы же э, итейтен арды бит гитара портепиано кайта жырктыкыты эрде музыкальный школага хичибут олоргары чепчики булу Жигер буланы бихи қачығы качыгы барыларын үйрәтәбит, кем багарын ада, онны инструмент, Оны онны дебик кедәле бихиге бу сайын устата оғылары кытта бу лагырга ден бихиге бәбит программаны нүллебит интенсивнә и ускореннә ден Ол такка. Олата оғы кәләм баран бихиге азығылар начальный онна бола бәйте әсі җитегәр әрчиллән. Сайыны буха оннан дебик кедәле кулы бара кине музыка икетегәр хыр багалах буллагына һәп, ол кине бәйте э, сайдарыгар үчүгә ой туох Терягалар Терягалар боллага жаһан каян дундук ылар уна бу биһиги э, преподавательская составы мен программа оңорохот жабыт каян дагыны бүтеһик түмүктүр кенсер оңорохтаактар оголор онна жай долгуя күйтебит оно туох кекелен багалаахтар бу инструмент ыларгы ордук булате э, того дейтер холбра хомус курдук инструмент кихи бәйде жар. аха оны холбра бу хас бирди сахагылыгар хомус пара болар ордук айтай, э, онна бу холбра гитара укулеле да болун фортепиано бара болар эмеки оти огону олухун ден сайындырар кеһе алтан арга дери төрөпүттөр үлелилер боллага ди ол эн кеһе алтан арга дери оголор сылжылды төркө а төкке полдник бит тыгырыттан келечилер айтаха келечилер өсө мен даже арктический улус оголоругар скидка оңордум скидка кимне кысы бар скидка боллана многодетный элбек оголоктортон мен бэм элбек оголок ыллар оголоробун курук бу сүрбе бес сылы быа курук кит кеберебин элбагыла. Уонна семияттан икке го келәчләр, һәп төрөп биттере биле бирге тар булыктырды. Отчогына мес кит болады. булады. скидка. Он ол арктический улустар, конечно, айта хайкелячилер меха. Вон обална төрөп биле ичелхан аны маны от буланнар, олар олар олар сайын сүрдәк Бирескі лагырга скидкалар балылар, әлбі оглохторга артическай ұлыстартан келетшілерге оның сайын устата бу лагырга сезонға келен ого сайыннарар кыгын түрүптер түстөк көтүн хеп өссө итке кирде баалыста. Истеби дүтүк. Дараба? А, дараба. Ау, we have the standard дуала. А, бу Мон э, э, Венер бағата Сен сағыр болады. бұл сақалы ота ол мен onu ite varga öyle tehtredi hana Билан хааран гара бу. Сеп. Сеп ичеген. Байба. Эй хати английский тылы сергөссө канны комуктун үйрөтө хати. Эсе бу терапевттер китайскайга багарылдар эбит. Китайский тылка. Оны урут мен японский берер этим. Оны билген, конечно, уже бага кимде багар бак куртук болан калды тогоре. Ага. Оны булагына эти коракка робны эти кен сахалы хаңарпа тогодор эме берехтер билим багарылдар. Ну, конечно, э, бу мен хобус соготон лебеппин анно. Э, э, конечно, үшүгэй багай үлэттер баллар. Учуталлар. Учуталлар, оятчылар. Конечно, кендери мен эме таланылар боллаган. Тулларын үшөйдүк билер жаны. Надежда Николаевна, Энбээн өсі бұ қомыз анды ютағы ұлыстыбатын чилені болаған. Қомыз көйіретен доғылары сайын ұстата? үйрөкөтө үйрөте бен онна үйрөте айтчы бен аха оны қолыбыра бу кумус тен төһөдө кырыкый да буоллар онна холобура бу бу бихиэха саха дьонугар бериллибит белях болар диһаныбын олох жылга хаан баһарын турар холобура бу хаамай мынык ти э, саха херигер хайдыбыт биллибит инструментмыт аан дуйдук атем болар хэп олихин боллаана бу оторутаагыта тип ылым әсен Сергеевич Николаев ыяғынан қас тоғыз сылайы тю жон бары тух бар хомустуттар э, андыйду музыканнара саға саха келін хомусис виртуоз мира андыйду виртуоз жұта аты аты ылыхтара ден ыяхта харбыта олиһин боллагына бу биһиги кас э, питим курдук кас о оголорун комус музыкатыгар колобура бу биһиги уусуран культура бытыгар литература бытыгар ари чугахатар ханаалаахтара диэн улус киһини үйөрдер ушуга диэн колобур булаагырга келбит оголор ити комуска болдун гитарага болдун бардыгар боско үйрнеллер туга жетекке кинелер бастан бу сезонга келер ити усуностарын төлүр болактар эди ити э, онногор москватта ниңен келбит оголар хыджалар денистебинди да оннук бардын э, оннуктар баллар круг бар боллалар э, туга жетеркен биле эбелергер эхелеригер хайылата ыталлар оны ону эбелери эхелере боллагына бу ого бір биреметин атардын элбе огону кытта алтыстын диенлер Хасырды дачыттан он ончаскагалан кэһэллер, уонна киэһэ кэлэннер туохка уонагыс часка, алты часка ылаллар. күнге күнгэ кастаһыллары? Иккитаһыллар. Дети курдук. Же ити курдук ого дурубиеттин чепдик оңуруга оға ого барат түннен болу болутугар бастатан туран тылы дириңе тен үйрөтеригер. Мусука хореография түгер дегиттер боларгар березка ого сайны сынылаңлагыра ыңырар. Билдиригениттен салгистериң. менен кемінен юколуммут ол кәнеттен оғы көміс келін күне. Онтон салғы оғы сайыңы сынелаңын көгілір лағырдар үлелерін сағылықтыры. Жокускай корыққа бұйыл тірелебіте сүрбе бие сылын білетір аймилақты күлелен келбит березкаден, бұ английскай тылы, кытай тылын діріңетен өретер, оны тәңе музыкаға, хореографияға үтчаты оғылыры өретер, оғы сайыңы сынелаңын лағыра. Сотыр бастакы сезонын үлетін сағалыға бүгін бихеха бүрескалағыр саятчыта татьяна кенчевна березина бұл ағыр хореографияға музыкаға халатыгар үйретер преподавателя надежда николаевна варламовага жыттылар ыйтылар кытын тухайык кытын сөп дораболоруң истебит дораболоруң дорабо мен Эдер болору. мен эде бизатчылар интернеттен. Э. Опсенен сүрүyü бара турат биттер о. Сена сезонларга. Ол мактана көрүш эрген келбеккер тини. радиоға таққабатаған ұратты де, чечуге ұрып Атын мені сөйләнә тақтылаттан кәе. Ә, сөп, жебілеген Татьяна Кентивана қоруйдуаға. Мақтал етігер. Ә, бұл ә, сұрыту бара тұрар бұлаға де бұл. Хаңа ә, орталы хөджер бұд. Оны хайыны бұға бейі төт сезонынан үләлі бұд. Енегінен бастығыға үспейді ава тақтына кеске кәлекетін сөп, үйіске, түрдіске. Жебілеген? Августқа дерелелі бұд. Қаннық телепенен сұрытталарын әтеққа ол кәміңе бейге режиссердар бұд бұл түлүпүн үмерин улатыннарын көрдүрүхтере канна қанна ага ә, мияка ә, холобра кылгас нөмердеакпын еще эпагай уже быхүбе кассыл ә, болбута болла хетте хүс икки хетте хүс тердон алта эти ымтыс хетте те икки хетте хүс төрдөн алта төрдөн алта сөп итинне риен билсек кытын сөп билигин бу экранга көрөгүт бу музыкальный МТС 2 сүрбе 11.09. Дети экранға ме көстірнемер. Итінер Бу ого ахлыгын э, терии уонна огону сайынан конуктаглаагыр гежеһиджер устук тие татьяна кентьевна оннук бабылла эн эйене э, боллаганы күнүскү күнүскү лагыр именно эти э, хорогоголор конечно эти конуктаглагыры тулуйбаттар оба бу корадоголору мен хана бар Отан бу уже көддөгм ди бебес сылы бе. Ага, именно икки неделелек лагыр хамай оптимальный, хамай хөптү бер. О үс неделя уже эстен сылаян калар. Оны кинеме сынянын, кинеме утуйон нинен ба төрөпүттеринен сыжан багарар буллага ди. Вот. Көреле Татьяна Кентьевна, бу тугу э, каннык кемге картыска көрөбүтүй бу тугу. А ити буллана туакка келенлер IT школа бар этеди, онна ылжытты сыйжабыт олата жолустан быйдыр итинник эми хайжар эбиккити о элбах камдырак мекка хайжачыбыт эбет улахан ити он бес сааттан улахан оголору камдырак мекка хайжа хырдыннараллар аны араны музейдерге хайжабыт бу камдырак меккени ити как раз келледи ити улахаттарбытын эле талан ижебит бетебитти кеги колобур бу жокускайга олоробут эрэри оголорбутун түрүп көрбүт быгытынан бээбит итини келпеппит э. Соло келді барытын теңинен ылынын хебебит. Өссө ханнык музейге жагат. Өссө наха музей барити. Музей музыки и фольклора ден. Ол буланы музей ити Айза Петровна Решетникова төрүттөбүт музейе. Сүрттө гочу. Инде булан даже Нюргун Батыр олоңкоттон бээлере бейлере мультфильм оңорбуттар. Онтолара английскайды, китайскайды, сахалы, нючалы бар табар. Онна беге талахын таламмыт хыйджабытанна. Аны туран бола элбэх ба сақалы историялары эми англискайды оңарбыттар. Олар гайджабыт. Течуге. Аны бу инкөттүгөр кирдекка хореографияга ким жарыктыга Надежда Анна. Афанасий Дмитриевич Афанасьев. Ага, Саха Республикадын народный артыга. Вот, она кенелох бәйті әлбәқ сыл педагог бұғытның үлләвік кейі мен бәем кине хәме мондык юрене хаҗы моны ми юренен юрене хаҗы буллахпын. Бу э. толиһин буллана олыс ми юрек кете долгуя жавыт көтебит. Кирдик Афанасий Афанасий бу он сетис осколага ми хореограф чутол бетнан хадалаһын нақты күлелен. Онна университетка мөрләбите. Э, пединстукка мөрләре теди. Оттенен бәң Надежда Николаевна лағырға хәджер итең дуа. О, қаян да хәджен бағы бұл. Қолбыра қонықтақ та лағырға хәджі бұдым күдінәға да лағырға хәджен бұн. Қолбыра мен бәйім баста кедебінен английскай, англия тылыны чуталабын, талбас жыппын. Онна кытай тылын әме білебін, олейін боллағына меха қолбыра тенеті ә, қайысқанан үйрі қай үрдік үйрі қай келер бір ол мен ә, жоланып тәққа сайын тухары жарыктанбытым олус олук болбута. Э, ол көмөлөһөр бит жарык. Олус көмөлөһөр уны мен урукаттан бу березка лагеры лагеры истемин билебин. Оны бен бу чутал быхытнан эметил үйрөтөр кийин тәңге билигин хевини китте алтыһаллары ой бияка наачуге олар хиджан аспыттара осколга онна булна ларга буллага ди эти яна угарова кыга полина кулачикова баалыста софия бульчике кыга баалыстанары онна буллана бу эхика даже үйлелебите этким кы ол владислав филиппов ден аны буллана кинлер келеннере оны оле белолюбская аны айта алексеева эти билген бостанга э, э, тох э, студентка Ага, эти английское Кия хлопка бахалыста біле Япония лорар кини әме японское тыллары үйрөтөрдө. Тинник оголор наха чугайдык отойн туран үлелилер, уана болана кенлери біле оголор ә, Ой, бу эгил ағыр, бу сиңтер агытта, бу скола үйрөнөчүлөр эбик китте қайта қайта қайта қайта бастан тылга тапталлара, тылга сыганнара ити лагыртан тақсыбы телестенен булон хеп боллага ди аннык оны бем кыргыттарым э, бастан баспытатылылдар эте э, оны били английский үйрөтелер этеккен аны тұран билигин э, туохтарым бу келин келин боллагана сеннерим улахан улаттар боллады келеннер эми араны онюну үйрөтелер носитель языка болалар боллады үйен үһөн келеннер үлелеспиттер эмиин кытта билин конечно кыян кетбеттер боллага кіргіттерің білген Биттер Шотландия олар э, э, Хорватияга. Голландия. Хорватия молодец оттон осколар э, Осколар Үлени буларга даганы өренелерге даганы будан ордук Татьяна педагог быгытнан өрсөл. бұ үрәгәле кетерләбик ки быгытнан үтчәте круг. Кереге уягын эми доорун раиса захарова кериигер элбех биирилери оңорон ити кинятынан скамайканы аан бастанян аптар быһытынан көгүлән билигин сыылай тинне мелодисттер скамайкалары бар булла. Сквер. Сквер бар булла. Ыры. ыры ыллыга ден сквер. Ага. Этилер этини э, мен битим. Билигин же <laughs> кияр коттандан инди. Ага. Пе да кияр коттактар акасыз э, скамайка бүс бүтүнүтө. Уанна боллана тулатыгар, эки кардыгар вазоннар тураллар, онны төрөбүстерден бора алалар, уанна таптыры беккелерин олар толлар, уанна көрөллөр. Эти строительный округ ажакай бия көмөлөр наха шүгэдик скамайкалары көрөн карыен тураллар. Ол хагана Билигин- Сава Михайлова бетеди. Аллахана да кенете билген атын аны туран туха это э, краскалы бы тиген не бит сылысын себеккени сайыны бе көрөбүт олонно киндер көмөлөһөллөр кени а куяр котун була музей музыка оңорор Э. ага Же- дегенен боросто бул болбатахтар. <laughs> Жанан күндү төрөппүттер, эхелер эбелер бу курдук кере кетегер итене огону тываттүнен байытыга кеһи быһытынан сайдылаах оруга татьяна кентьевна березина кайтатах курдук ити аймилаах түкүрели хиджерин хегибээгит көрдүгүт иттигит раиса захарова атын үетитигеме үлелеаджер киһи манны калаяччы же быйыл сүрбе бэһес сылын коракка березка ден ого күнүскү лағырын терен ытар. Аны Надежда Николаевна же лағыргыт бу музыкальный э, колледж олох бәйте ананың орбутун курдук парка тигер турар жетинне сыннана күрдік курдук кайдак теринен қытай. кыты терехине кайдак булуктарай паркага хүджи тух ытылай ол барыта холубра оголор бары түмсеннер Э, парк авралар онна э, ким э, аттракционнары көрөктөрүн хэп онна те вожатайдар те оңнулары ыталлар каян даганы онна кулубра флеш флеш моб флеш моб үңкүйлен даганы онна ким баглах колубра эти тох музыкальный импровизация кирин хэп олна программа быгытынан колубра эти то тахыджа чүй бумандык кал на английском менен болар ди олон тобуту нейин барбытын онно бараммыт паркага туртачы салгынга ыллан тоян он тобутун эми тохтобут бит аха презентация ороллар эбит ол түмүгүн аа онда бу тухка лагыр сабылытыгар кенлер боллагана презентация на английском менен оңороллор ону булагына бейте оңорбат конечно төрөппүт оңорбат именно была э, туогун кытта преподавательдери кытта преподаватель этеллер кытта э, оңороллор уанна боллагана э, э, тохт хамай битекке уже лагыр иннигер такканнар прямо экранга тураннар көмүскүллер бұл презентацияны көмүскәһен уанна бәлләре аны флешка хуян ичен би эҗайчаллар антулары конечно кәни осколага да надо болар араны кәнне китерилләргә надо болалар буллати ага сезон утсабылытын арылытын кайда каннай дагы сезон сабылытын бойя традиция бұғытынан атласовтар ухай баллар эгер атласовтар ухай баллар эгер жа э, бир күнү бе бараммыт бе ыахтыбыт ол ыахпытыгар буллана жа араны э, бу тугу билбеппитин көрбеппитин барытын ырытыхабыт он ол быгар конечно сахалы ити эме көрөхтери ытабыт ол быгар сахалы таңнаммыт э, охухайдыбыт ол быыгар сахалы ахыбыт аны туран баллагана хамай туохпут улахан костюм тохпыты э, кистеләрбит нағарада бып аукцион теребит бу березинкаден бәбит пыллағына э, то валюталахпыт ол миын арабина хари сөреппит э, американка <laughs> маннык мен билбеп пыллағанды маннык валюта о бетин билитинен көрүтүнен бетин успегынан бу күнайы күнайы березинка ылар валюта ылар учуталлар э. береллер кене учуталлар баспытаталлар береллер Оны буллагана отчоно ого муннынан муннынан баран бу аукционга лагыр харабылытыгар баран же э, надалагы атылар онно беги обычно оолор осколага надалагы да тылыбыт онно просто били э, бейлерге тугара интереней болу деп маллар бытына тылыбыт онно баллана оны же үйрө көтө бүтүн аукцион жеңнах курдук отон улорон эрендер колостан ылалда уанна битегер хамай улахан приз бут булана туах э, эхилге сезонға сезонга бесплатная путевка боско путевка Дже бастың ого эйлигер ме итенник путевкален хем. Биги бире бит түмүгер Надежда Николаевна төрөп биттерге олар гонаннын сайыңы сыняланган анмак туга теккени. Оғылну сайынгы кемге жарықтыр тухалах. Оны теңе музыкальный хореографическай, онна тыл, өңөтүнен тыл өттүнен оғыну жарықтыр олус тухалах, оны инникеге, инники кескелге әлбәх, әлбәғі берен сөп оғығы. Аннык. Татьяна Кентьевна. Лағыр, конечно, оларға тухалаға білдер уонна булана әл нахал бар барата чуге ага э, спортивный далагыдыр баллар аранай буллагына тек творческий далагыдыр баллар оны таланнар терапевттер таланнар оголору қаяндағаны даганы канны кере э, имене өттүнен сайыннар аркына ага көрдік хуттарар аптык жети курдук березка ого сайынгы лагыргар самай бастың учуталларга бахатайдарга эрейин иннеканан березканы кітті доғордоһуң лағырғы хайдьиң